этой стороны, правильно? እዚህ እንግዲህ የድሬዳዋ ተወላጆችና ወዳጆች በውጭ ሀገር የሚኖሩ በመላው ዓለም የሚኖሩ የኮቪድ-19 ለመከላከልና ለመቆጣጠር የ PCR ማሽን ችግር ነበረብን መጀመሪያ አካባቢ። ያንን ታሳቢ በማድረግ አስተባብረው በዛሬው ቀን ማሽኑ ተገዝቶ እጃችን ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ኮቪድ-19ን የምንመረምርበት የራሳችን የሆነ ማሽን ይኖረናል ማለት ነው። በፊት የምንሰራው በትውስት ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ባመጣነው ማሽን ነው። የራሳችን ማሽን አይደለም። ይሄ ደግሞ ሞዴሉም አሁን ዘመናዊ ነው፣ የቅርብ ጊዜ የተሰራ ነው። ስለዚህ አንደኛ አቅሙም ከፍተኛ ነው፣ ሁለተኛ የራሳችን የሆነ ማሽን ይኖራናል፣ እስካሁን ያልነበረን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ እገዛ ነው ያደረጉልን። ሁለተኛ በጊዜው ይሄ በጣም ችግር ነበረ፣ እንደምታውቁት ድሬዳዋ ላይ ወደ ወይ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ወይ ደግሞ አዲስ አበባ እየላክን ነበር የምናስመረምረው። በጊዜው እነሱ ቶሎ ተደራጅተው ገቢ ማሰባሰቢያ ስራ እየሰሩ ነበር። immediately ከኛ ጋር link አድርገው ምንድነው ችግራችሁ ስንላቸው ይህንን ስንነግራቸው ወዲያውኑ ነው respond ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ በፊት እንዳልኳችሁ በትውስት የምንሰራው በቀጣይነት ማሽኑን ለሌላም ምርመራ ልንጠቀምበት እንችላለን። ለሌላም ለኮቪድ-19 ምና ከፍተኛ እገዛ ነው የሚያደርግልን። የኮቪድ-19 መመርመሪያ ማሽን መግዛትና መለገስ አስፈላጊ መሆኑን መግባባት ላይ ተደርሷል። በዚህም መሰረት የድሬዳዋ ጤና ቢሮ የሕክምና ባለሙያዎችና በ task force ኡ የተካተቱ የሕክምና ባለሙያዎች የተውጣጡ የቴክኒክ ኮሚቴ የተመሰረተ ሲሆን ይህ የባለሙያዎች ኮሚቴ የኮቪድ-19 መመርመሪያ ማሽን በጥንቃቄ በመለየትና በውጭ የሚገኙ አቅራቢ ድርጅቶችን በማፈላለግ እንዲመረጥ ብሎም እንዲገዛ አድርገናል። ማሽኑ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከጠፋም በኋላ የጤና የጤና ቢሮ የምርመራ አቅም ገጽታ ያለው መሆኑን የጤና ባለሙያዎቹ በሰጡት ምክር ሀሳብ የተመረጠ ነው። ማሽኑ አስፈላጊ ግብአቶቹና ተጨማሪ አስፈላጊ መመርመሪያ ቁሳቁሶቹ በአንድ ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የተገዛ ሲሆን ለድሬዳዋና አካባቢዋ ማህበረሰብ ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጥ ለብዙ ጊዜ የሚያገለግል እንደሆነ መግለጽ እንወዳለን። ሂተፍ እንደምታዩት በሀረሪ ቋንቋ መመካከር ይባላል እና በኮቪድ የተነሳሳ ድርጅት ነው። ኮቪድ አንቀሳቅሶን ምን ለማድረግ እንችላለን እዚህ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ላሉት ምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ላሉት ወንድሞቻችን ከአፋር ጀምሮ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ ሀረር፣ ድሬዳዋ እነዚህ ሪጅኖችን እንዴት እናገለግላለን በሚል ተነሳስተን እስካሁን ድረስ ብዙ ሰርተናል። አፋር ለምሳሌ ጎርፍ በተነሳሳ ጊዜ ብዙ አበርክተናል። ድሬዳዋም ያሁን እያበረከትን ነው። አባሎቻችን አብዛኞቻቸው ዳያስፖራ ናቸው፣ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ከሀያ ሀገር የሚገናኙ ናቸው። ደስ የሚለው ሲጠየቁ ለሀገራቸው ሁል ጊዜ እጃቸውን ከፍተው የሚሰጡ ነው። ይሄም የተገኘው በእነሱ ብርታት ነው እንድታውቁት የምንፈልገው። የአዲስ አበባ ፌዴራል አካባቢ አርባ ሺ ወስዷል። ለአፋር ሄደን ሀያ ሺ ማስክ አበርክተናል። አሁን ድሬዳዋ ሀያ ሺ እያበረከትን ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ጅጅጋ ሄደን ሀያ ሺ ለሶማሌ region እናበረክታለን። ሀረር ደግሞ በሚቀጥለው ጨርሰን ሀያ ሺውን አበርክተን በዛ እንጨርሳለን እና ዛሬ እዚህ የተገኘነው ለድሬዳዋ አስተዳደር ሀያ ሺ N ዘጠና አምስት ማስክ ለማበርከት እና ለመረከብ ነው እዚያ የተገኘነው። ስለዚህ ዛሬ 20 ሺ N 95 ማስክ አስረክበውናል። ስለዚህ በራሴና በአስተዳደሩ ስም ለሂታፍ ማመስገን እፈልጋለሁ።